Hei, jeg heter Åshild Marie Wige og skal være ungdomsdelegat til FNs 67. generalforsamling. Eh, det betyr at jeg skal være et talerør for norske barn og eh, ungdommer i FN. Og også at jeg skal eh, ta med meg det jeg lærer på besøket mitt i FN tilbake, sånn at vi som norske barne- og ungdomsorganisasjoner kan bli bedre på å jobbe med FN-politikk i våre organisasjoner.